No sé qué decir. ¿Qué frase? ¿Qué... ¿Qué pensamiento? ¿Qué expresión? No sé qué voy a decir. Y agrego una cámara, un aspecto visual a esta improvisación a esta incertidumbre. ¿De dónde salen mis palabras? ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué esas y no otras? ¿Qué estoy leyendo internamente? ¿Qué registro? ¿O qué registros diferentes combino en una expresión? ¿Por qué los combino de esta manera? ¿Por qué digo esto? El propósito de esta transmisión y de este proyecto, de esta experiencia, de esta improvisación, es desconocido. No sé por qué lo hago, pero me gusta hacerlo. Esto se llama fuera de contexto. Y esto está fuera de contexto. Yo estoy fuera de contexto. Este lugar está fuera de contexto. Este programa, este momento, este video, estas palabras y esta canción todo esto. Este programa piloto inicial. Todo. Inclusive vos que estás escuchando. O ustedes que están escuchando. Donde sea que estén escuchando. En el momento en el que estén escuchando todo está fuera de contexto, totalmente fuera de contexto y por siempre fuera de contexto.